Ola compañeiros, que tal? Son Cristi Tojo. Estou aquí para decirvos que apoyedes o gran proxecto do Delas Fest. Sería a segunda edición e un festival feminista da hostia con moitísima cultura, moitísimas artistas. Así que veña, apoiades ese goteo, píntame o Delas Fest.